par exemple. Je hein? Je peux plus digérer parce que je ne bouge plus. Je ne peux plus bouger, j'ai plus la force. Vous ne pouvez plus digérer Qu'est-ce qui vous empêche de plus pouvoir digérer Je ne peux plus bouger, j'ai plus la force de bouger. Vous avez quel âge, madame 71. 71 êtes trouver dans le service il y a quelques jours. Vous pouvez nous dire pourquoi Quelques jours parce que j'étais à plat. Mon frère est venu me chercher parce que j'étais à plat. Oui Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre corps niveau de la gestion, par exemple. Hein? Je ne peux plus digérer parce que je ne bouge plus. Je ne peux plus bouger, j'ai plus la force. Vous ne pouvez plus digérer Qu'est-ce qui vous empêche de ne plus pouvoir digérer Je ne peux plus bouger, j'ai plus la force de bouger. Vous avez une explication au euh, fait que vous ne pouvez pas les gérer Parce que je me suis, je surmenée. Et depuis quand vous avez euh, cette impression d'avoir plus de force du tout avant j'allais j'allais marcher quand même. Marcher Vous fouillez vos courses, avec avez une oui. occupation C'est apparu d'un seul coup, votre grande fatigue Parce que j'ai trop forcé. J'ai gardé un petit enfant de deux ans, puis après il est parti. ma votre service que je vous qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous pouviez faire. Vous rien faire. C'est-à-dire vous restez en euh, Toute la journée Comment voyez-vous l'avenir Très sombre. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous aider c'était une grande fatigue. Vous avez déjà présenté des, épisodes comme ça où vous étiez très très fatigué Oui, il longtemps. Est-ce qu'éventuellement vous avez eu aussi des épisodes où vous étiez au contraire euh, très exalté Oui, très Et vous vous intéressez encore aux, choses qui d'habitude vous faisaient plaisir Rien ne m'intéresse. Vous regardez encore la télévision par exemple Ça me fatigue. Quelle était vos activités euh, oui, je poussais, je lisais. Je m'occupais d'un enfant et puis je regardais la télévision, mais je ne peux plus. Et vous ne pouvez plus... Parce que vous êtes très fatigué ou parce que plus rien ne vous intéresse Les Vous nous avez dit que vous aviez des fois des accès de fatigue. Et il se répétait souvent De façon périodique. De façon périodique Oui. Ça a commencé à quel âge 28 ans. 28 ans. Et vous dites aussi que vous avez fait des épisodes où vous étiez, disons, parfaitement heureuse. equipa su asomora. for me. qu'est-ce qu'elle vous dire Je crois pas que je peux guérir. Je crois pas que je peux guérir à mon âge. et votre avenir immédiat. Qu'est-ce que vous en pensez